تفضلي عمري يا وديري اللي عشقك ما انتي تعرفي وعليه ديك خليتك شفتيني في الاول خفتيني لا درتك جابولي خبرك ينعر في عندي ياك حسيت بالكيا فراقها في قلبي جابولي خبرك ينعر في عندي ياك حسيت بالكيا فراقها في قلبي كنتي نفرح وانت يا تعرفي عليه ويخليتك شفتي